no existe una sonrisa, yo soy más conquista, amor no vi Soy egoísmo, parece que con su delicia, eres la noche siquiera queriendo darme caricias, un sabiendo por dentro que nada me beneficia, voy a encontrar la corriente buscando el mundo que alicia, yo solo me da risa, lo mismo que antes, no sin ganas de vivir, tu mentira solo disfraza de tuyo, porque mis problemas no lo viste como tuyo solo somos de locos con distintas ideas. Ahora me siento libre por evitarte mis problemas y sigo sin el dentro de mis venas. Mientras busco una llave para escapar de tus cadenas, contigo comprobé que no existe una hierba buena. Te gusta viendo que estoy me da problemas y puedes sacar provecho de una mente que está enferma. Te voy viendo que solo me da problemas, puedes sacar provecho de una mente que No, para verlo yo sin poder olvidarte y tú dónde estás. Estoy quemando por dentro porque le diga a buscarte, darte hermosas. No, tiempo para verlo ya sin poder olvidarte. Para olvidar, para poder olvidarte. No, no, no, no. nuestras ideas, somos adictos a tener nuevas peleas, nos está volviendo hombre violentos por dentro. Pero nuestro terminó para que te hagas una idea, solo somos dos locos con distintas ideas, somos adictos tener nuevas peleas, nos está volviendo hombre violentos por dentro. Esto terminó para que te hagas una idea. para que te hagas una idea. Para que te hagas una idea.